Uze uyiphathe kahle emendweni mntanami, wongabuyi namahlazo, ndoda yakho mayihelele, ungaqophisani nayo, zithi umfazi oshaya umthetho angeke agane. Ngithanda abayiseyilapho. Yeah, umthetho enjalo. Hayi siyabonga kakhulu bakithi mfakandlovu, siyabonga kakhulu zingelwayo. Eh ukuza kwakho lapha eh kuyisibusiso beyond the microphone bakethi siqhubeka nje sisakaza eh ngokuhlukana kwabaculi eh sisakaza eh konke okwenzeka eh ku music industry niyathola i hip hop in in ngoba libona namhlanje sinomaskandi futhi size nensizwa eh esematheni kulezi nsuku siyabonga kakhulu hlala nathi